चिड़िया तेनाल बाज लड़ावा गीदड़ नू में शेर बनावा सवा लाख नालिक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा दोस्तों आज मैं आपसे बात कर रहा हूं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में 20 दिसंबर से 27 दिसंबर ये पूरा हफ्ता सिख इतिहास में शोक का हफ्ता होता है लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता उनका मोबाइल उनके व्हाट्सएप उनके फेसबुक में सिर्फ क्रिसमस के मैसेज से भरा हुआ होता है दोस्तों एक समय था एक वक्त था कि पंजाब में लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को याद करके इस पूरे हफ्ते जमीन पे सोते थे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए इसलिए बलिदान कर दिया क्योंकि उन्होंने विदेशी धर्म को स्वीकार नहीं किया गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा इसीलिए चुनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने भी विदेशी धर्म को स्वीकार नहीं किया ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और हमारे देश की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सप्ताह को 20 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच को शोक सप्ताह के रूप में मनाए मैं नहीं कहता कि आप क्रिसमस ना मनाए लेकिन उनकी कुर्बानियों को भी याद रखना जरूरी है मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देशवासियों को हमारे हिंदुस्तान की जनता को और हमारे सिख समाज को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश पहुंचाऊं गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बलिदान दिया है उसको हमारे देश की जनता ने 300 साल में ही भुला दिया आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस देशवासियों को उनकी बलिदानी उनकी कुर्बानी याद दिलाना चाहता हूं ताकि हिंदुस्तान में दोबारा ऐसा वक्त ना आए कि किसी धर्म के रक्षक को अपने बेटों को जिंदा चुनवाना पड़े या अपने पूरे परिवार का बलिदान देना पड़े सिर्फ उस धन की रक्षा के लिए ऐसे वीर को कोटि कोटि में दोबारा प्रणाम करता हूँ दोस्तों मेरा मकसद गुरु गोविंद सिंह जी की इन कुर्बानियों को याद दिलाना था शायद ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश दे सकूं ये याद दिला सकूं कि 20 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में चमकौर का युद्ध हुआ था मैं अगली एक वीडियो जरूर आपके सामने लेकर के आऊंगा कि चमकौर के युद्ध में क्या क्या हुआ था कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि सवा लाख नाल एक लड़ावा कैसे दस लाख मुगलों की सेना को सिर्फ चालीस सिख ने उस युद्ध को जीता था मैं अगला वीडियो इस चमकौर के युद्ध पे जल्द ही लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा अभी के लिए बस इतना बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उनकी कुर्बानियों को याद रखें आपसे ये मना नहीं कर रहा हूं मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिसमस ना मनाएं बिल्कुल मनाएं लेकिन वो ये सप्ताह जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गया था यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का कि आपको ये जानकारी और आपको ये कुर्बानी याद दिला सकूं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हिंदुस्तान की हर जनता ताकि उस सिख इतिहास में जो बलिदान के शोक के दिन होते हैं ये लोग इसको याद रख सकें वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे वीडियोस को देखने के लिए लगातार अपना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए वीडियो को पसंद करने के लिए इस चैनल में दोबारा आने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद